Wat een prachtige sierlijke vogels. Lepelaars. En dat gewoon in het Nederlandse Waddengebied. Met hun lepelvormige snavels kunnen ze garnalen en visjes voelen. Als ze iets gevangen hebben, zwaaien ze de prooi zo hun keel in. Lepelaars fourageren voornamelijk bij ondiepe geulen. In het voorjaar zijn daar alleen nog geen of weinig garnalen. Die houden zich dan op in de diepere geulen. Ze schakelen dan over op een ander menu. Driedoornige stekelbaarsjes trekken in het voorjaar vanuit de Noordzee richting zoetwater om te paaien. Een dankbare prooi voor de lepelaars. Lepelaars broeden in het Waddengebied het liefst op de hogere kwelders. Daar is de kans dat hun nesten wegspoelen het kleinst. Als je lepelaars ziet met een grote kuif, een oranje borst en oranje-rode keel, dan zijn ze in broedkleed om indruk te maken tijdens hun paringstijd. In het nest krijgen jonge lepelaars dagelijks een portie verse vis. In de winter trekken de meeste lepelaars weg naar het warmere Afrika, om in het voorjaar als broedvogel terug te keren in het Waddengebied.